Pojawiasz się w nowym miejscu, nie znasz nikogo. Nowe miasto, nowi ludzie. To pierwsza poważna podróż w dorosłe życie. Aplikację Smart Uni stworzyliśmy z myślą o tych, którzy rozpoczynają tę podróż razem z Uniwersytetem Łódzkim. To Twój osobisty przewodnik, dzięki któremu zawsze trafisz do celu. Wierzymy, że technologie powinny przede wszystkim łączyć ludzi i ułatwiać komunikację, w swojej podróży nie jesteś sam. Chcemy być tam razem z Tobą. Studia to okres w życiu każdego z nas, gdy nie tylko zdobywamy nową wiedzę, ale uczymy się odkrywać świat i ludzi wokół nas. Aplikacja Smart Uni pozwoli Ci zdobywać wiedzę o otaczającym Cię świecie, odkrywać nowe miejsca i dzielić się nimi z innymi. Różnią was historia, pochodzenie oraz doświadczenia. Przywiodły was tu różne ścieżki. Chcemy, aby nasze miasto i uczelnia połączyły wasze drogi. Tworząc aplikację Smart Uni, chcieliśmy sprawić, aby studiowanie w Łodzi było nowym, ekscytującym etapem w Twoim życiu. Dzięki lokalnym podpowiedziom dowiesz się, gdzie załatwić wszystkie ważne sprawy. To dzięki tym rozwiązaniom oddajemy do Twoich rąk technologię, która pozwala odkryć możliwości i miejsca, które Cię otaczają. Swoimi odkryciami możesz w wygodny sposób dzielić się z bliskimi. Aplikacja Smart Uni to miejsce, gdzie znajdziesz zawsze aktualne informacje, które ułatwią codzienne życie na uczelni. Wiemy, że poruszanie się po rozbudowanej infrastrukturze wydziałów naszej uczelni może być czasem wyzwaniem. Nam również zdarzało się zgubić w gąszczu korytarzy. Wykorzystaliśmy narzędzia geolokalizacji oraz mikrolokalizacji. Odkrywanie nowych miejsc może być świetną zabawą. Dlatego wyposażyliśmy naszą aplikację w moduł nawigacji wewnątrz budynków uczelni, abyś już nigdy więcej nie czuł się zagubiony i zawsze dotarł na każde zajęcia przed wykładowcą. Okres studiów to również czas, gdy rodzą się największe przyjaźnie, Korzystając ze Smart Unii, będziesz mógł odkryć wiele magicznych miejsc. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Dziękujemy, że swoją podróż w dorosłe życie zdecydowałeś się rozpocząć właśnie z nami. Shape your future with every action. Думай о будущем с каждым действием. Forja tu futuro con cada experiencia. 用每一个行动去塑造你的未来。